қазақстан республикасының президенті тоқаев мырзаға премьер министр маминге сыртқы істер министріне соңғы уақытта ресей үкіметінің қазақстанға қарсы жасалынып жатқан қысымы күшеюде бұрын ресей саясаткерлері солтүстік облыстарымыздың жері біздің жер деп сандырақтаушы еді енді бұлар ашық арандатуға көшті кремльдің жириновский сияқты иттері ресейге қосылмасында құрисыңдар деп аузына келгенді оттап қорқытуға көшті бұны мейлі үй түреді керуен көшеді деп елемеуге болар еді бірақ ресей билігі тілді сылтауратып біздің ішкі ісімізге белсенді араласа бастады ақпараттық кеңістігімізді түгелдей ресейге беріп қойғанымыз аздай соңғы уақытта экономикамыз бен тәуелсіздігімізге қауіп төндіретін бірнеше жобаларға қол қойғанымызды қалай түсіндіруге болады ресейдің қазақстанда атом электростанциясын салуының астарында не жатыр оның елімізге қандай пайдасы немесе зияны бар одан кейін неге біздің мемлекетті басқарудың цифрландыру жүйесін бүтін мемлекеттің қолына бердік ол дегеніміз енді мемлекетіміздің барлық құпияларын мәскеу бақылап отырады деген сөз емес пе экономикамыздың тірегі қазатомпромды ресейге беретінде не күн туды басымызға әлде путин қорқытқан соң келіспеуге амал қалмады ма бұның барлығы тәуелсіздігімізге тікелей қауіп төндіретін келісім шарттар екені айтпаса да түсінікті бұл соңғы бір аптада ғана жасалған келісімшарттар ал біз білмейтін басқа да жасалынып жатқандары қаншама осының бәрінің аққарасын ажатып, ажыратып халыққа түсіндіріп ақиқатын айтатын мына үкіметте бір адам бар ма мемлекет басшылары халықтың көкейіндегі сұрақтарға тікелей эфирде журналистер мен қоғам белсенділерінің алдында жауап беріңіздер халық мемлекеттің тағдырына қатысты өзін толғандырып жүрген сұрақтардың жауабын білуге құқылы ал сіздер жауап беруге міндеттісіздер тасаңыз құрметпен еркін рақышев